аудан полиция басқармасы жұмажанов жамбыл алпамысұлы қазақшасын айтыңызшы так он тоғыз он сегіз жиырма төрт аха оспан мұрат құдайбергенович сізге әкімшілік істі таныстырайын деп келдік таныстырмасам болады не ма бірінші бірінші сәуір анау жиналыс қой қазақстан конституциясындағы иә иә сол ма істемей ақ қой әуре ақ қой ештеңеде жазбай ақ та қой ештеңе қол қоймаймын да келіспеймін деп те жазбаймыз жақсы енді міндетің біздің міндетіміз иә міндетіміз аха бірінші э, қазақстан республикасы әкімшілік э, құқық бұзушылық кодексінің жеті жүз қырық төртінші заңы бойынша Э, заңның э, жеті жүз қырық төртінші бөлігі бойынша сізге әкімшілік хаттама толтырылатын болады сіз онымен келісуге оны сол әкімшілік айыппұлды э, шағымдануға сотқа келісуге келіспеуге құқықтарыңыз бар соны айтқым келеді міне жиырма жиырма үшінші жылы екі мың жиырма үшінші жылы бірінші сәуір күні сағат нөл тоғыз отыз шамасында алматы қаласы достық даңғылы елу екі дроп екі мекенжайы бойынша орналасқан қазақстан қонақ үйінің бөлмесінде ә, мұхтар тайжанның басшылығымен халық парламенті народный парламент тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің отырысы өткізілді аталған халықтық парламенті мынандай бар ма мынандай қоғамдық бірлестік бар ма халық парламенті деген народный парламент міне сізге оқып беріп жатырмын ғой жоқ тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің қызметіне жоқ тіркелмеген жоқ тіркелмеген емес вообще бар ма ол тіркелген тіркелмеген деу үшін мысалы сен үйленген үйленбеген деу үшін сен болуың керек или мен болуым керек та міне мұрат үйленген или үйленбеген деу керек мұрат оспановқа қатысты алматы қаласының әділет департаментінің жиырма үшінші жылы үшінші мамыр күні шығыс номермен берілген жауабына сәйкес бизнес сәйкестендіру номерлерін ұлттық тізімінің дерегі бойынша халықтық парламент немесе народный парламент атауымен қоғамдық бірлестік саяси партия заңды тұлға тіркелмеген осылайша сіздің іс әрекетіңізден қазақстан республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің төрт жүз сексен тоғызыншы бабының оныншы бөлігінде көрсетілгендей жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтың құрамы қарастырылады яғни қазақстан республикасында тәртіппен тіркелмеген сол сияқты қызметі тоқтатылған немесе оған тыйым салынған қоғамдық діни бірлестіктердің қызметіне қатысу болып табылады оқып болдым енді әкімшілік хаттамаға көшейік ол көшудің де уақыты бекер уақытын жібермей ақ қой есімін кім еді қайтадан жіберші ұмытып қалдым есіміңді ғана айтсаң болды жамбыл алпамысұлы жамбыл алпамысұлы сіз медеу ауданынан ғой иә иә солай так медеу ауданының басшылары мына қызметкерлеріңізді жіберіп жатқан жалғыз маған емес тіркелмеген халық парламенті деп атау үшін осындай бірлестігі деп атау үшін бірінші ол бірлестік бар ма жоқ па соны білу керек мысалға мен оспан мұрат оспан мұрат үйленген ба үйленбеген ба деген сұраққа жауап беру үшін оспан мұрат болу керек міне мен сияқты енді халық парламенті тіркелген ба тіркелмеген ба соны білу үшін халық парламенті деген бірлестік болу керек түсінесіңдер ма ал егер жаңа халық парламент деп ашылып қойған чатқа бола сөйлейтін болсаңдар онда естеріңде болсын көп балалы аналар чаты бар барлық қалада барлық өңірде бар қытай визасына қарсымын дегенде чаттар бар демек сіздер барлығына толтыра беріңіздер сантехниктердің чаты бар ә, кскалардың чаты бар көршілердің чаты бар көршілердің чаты бар көршілер тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің жиналысы болды деп оны да жазыңыздар мен сіздерге бір нәрсені айтып қояйын бүгін бізде жұма ма жұма жексенбі күні сығанақ көшесінің тұрғындары жиналып жиналыс жасаймыз біз э, чат та бар сондай демек соған э, қандай статья еді жаңағы төрт жүз сексен тоғызыншы төрт жүз сексен тоғызыншы баптың оныншы тармағын соған да менің көршілеріме де әкелетін шығарсыздар себебі неде себебі көршілер чаты бар э, ол тіркелмеген еш жерде ренжімеңіздер оны тіркелуді білмеппіз біз сол көршілерімнің жиналысы болады осы жексенбі күні енді соған келетін шығарсыздар ал мынандай балдардың барлығын бүкіл халыққа жексұрын қылып көрсетпеңіздер бұл балдарға қазір түсіндіремін олар қалай келу керек қай кезде келу керек енді тыңдаңыздар маған айтпай ақ қойшы өтініш өйткені сіздердің сауатсыздықтарың маған білім үйретудің қажеті жоқ егер өздеріңіз білмесеңіздер иә айып етпе бауырым мен сені жақсы көремін жақсы әр қазақ менің жалғызым бірақ мен бір нәрсе айтып алайыншы айтпай ақ қойшы өтініш уақытыңды алып міне хорошо міне жақсы бір минут төрт жүз сексен тоғызыншы баптың оныншы бөлігі бойынша сізге айыппұл ә, салынады айыппұлға келіскен жағдайда сізге елу э, пайыздық скидкасын өздері ала берсін иә жеңілдік болады бір аптаның ішінде төлесеңіз сексен алты мың иә, екі жүз елу теңге болады ал келіспеген жағдайда э, және де сізге айыппұл салынады бірақ та сіз жүз жетпіс екі мың бес жүз теңге төлеуіңіз иә иә болады а келіспеген жағдайда сотқа шағымдануға құқығыңыз бар әрине сотқа шағымданған деген ерунда ол сот жұмыс істейтін болса мына медеу ауданын сотқа беруге болады уже неліктен екенін айтайын жарайды ә, орындап болдың ба жамбыл бауырым тыңдап тұрмын сізді жоқ міндетіңді орындап болсаң болды сен бір ақ тыңдап алайыншы деп жатырмын өйткені мен өзімдікін айтамын да кете беремін себеп мынандай нәрсе жаңағы жағаласып айтып жатқаныңды егер өзің білмесең дейді қазақ білетінге кіріптарсың дейді да сол үшін сол үшін сауат алыңыздар сауат алыңыздар халық парламенті бірлестігі қоғамдық бірлестігінің тіркелмеген деп жазу үшін бірінші бірінші мына бізде есіл сот есіл аудандық сотының шешімі деп бір қаулы шыққан сөйтіп қанша адамдар қамады бұл қаулыны ешкім көрген жоқ дәл сол сияқты әділет министрлігі ма қаулы шығару керек мынау халық парламенті бір, қоғамдық бірлестігі бұл тіркелмеген міне қолыңа береді мынау тіркелмеген ұйым деп соны аласыз да келесіз міне сіздердікі тіркелмеген ұйым ол қай кезде болады алға қазақстан партиясы қазір тіркелмеген себебі неше рет тіркеуге барды барып жатыр тіркеуге біз де солай тіркеуге барсақ егер ол ұйымды ашып бірлесіп тіркеуге барып оған қарсылық білдірсе сіздер тіркелмейсіңдер деп тыйым салынса бірақ біз жұмысымызды жалғастыра берсек сол кезде ғана келіп тіркелгенмен тіркелмеген ұйыммен қалай жұмыс істейсің деп айтуларыңа болады ал қазіргі халық парламенті деген ол атау ол не үшін құрылды халық парламенті деген кешегі әділетсіз сайлауда өте алмай қалған депутаттардың бастарын қосып осы қазіргі отырған идиот депутаттарға ұсыныс дайындап беру ол сен үшін мен үшін менің бала шағам үшін қазақ үшін керек нәрсе жақсы ұсыныс идеялар болса осыны алайық та ә, жұмыс жасап жатқан парламентке апарайық дегенге жиналған сауаты бар азаматтардың жиналысы ол жиналыс өткеннен кейін сондай ой келді не құрамыз бірлестік құрамыз қолай жамбыл мен сенің сөзіңді бөлген жоқпын сол үшін сұрадым жаңа сенен өзіміздің қазақшылығымызды сақтай берейік та мына заңның сандырағы екенін бәріміз көрдік қой өзіміздің табиғаттың берген дұрыс заңымен жүрейікші қазір данный момент сол үшін өтініш жасадым саған мынау ұйым бола ма ол жаңа сіздер жазғандай қоғамдық бірлестік бола ма жоқ біз партия түрінде апарып тапсырамыз ба бірақ оған партияға біз мүше жинауымыз керек өйткені заңды білетін болсаңдар определенный количество адамдар бар сол адамдар тіркеліп жиналғанда ол партия болып тіркей аламыз да біз міне бізде партияның санына адам жетті деп ал ол адамды жинау үшін жиналыстар өткізіледі өткізіледі и ол заңға қайшы болуы мүмкін емес болмайды да оны бастықтарың емес өздерің жаттап алыңдаршы менің өтінішім сендерге да сауаттарыңды ашыңдар түсінгенім сіз әкімшілік хаттамамен оны келіспейсіз келіспеймін ештеңе жазып та бермеймін мен бірден ә, сотқа беремін сол жерде бар олай жазып берсеңізші те жазып бермеймін коллективный барамыз самал шамал шыдаңдар сосын сол жерге барып э, ақыл не істейміз мен жазатындай нәрсе жоқ мына жерде ештеңе жоқ жазатын нәрсе жоқ ренжіме жамбыл бауырым сен иә сен сен заңды сізге түзетуге талпынбасаң сізге төрт жүз сексен тоғызыншы баптың оныншы бөлігіне хаттама толтырылды сізге құқықтарыңыз ескертілді сізге мына келіспеймін келіспеймін дедіңіз көрдіңіз ба келіспеймін деп қол қойған кезде болады ол жақсы ол келіспеймін деп айтқан жоқ қой жақсы сау бол